juga, Woi. Hasil pancing. Uh, besar, hei. uh, langsung disiangi. Eh. dapat ikan hasil mancing 麻烦，还没个地了。 assim.